assalomu alaykum ahli youtube assalomu alaykum obunachilar sizlar bilan kamina sanjirbek sanjarov kanalidamiz demak va'daga vafo bugun mana bog'iga tashrif buyuramiz xudo xolosa nosirxon hoji bobomizni bog'lariga tashrif buyuramiz demak bog'dan <clears throat> bog'ga kirib chiroyli intervyular olib va bog'ni tarixlari bilan tanishamiz demak ketdik do'stlar mana do'stlar va nihoyat manzilimizga yetib keldik уже mana quyosh endi chiqishiga qaramasdan zokirxon eshon bobomiz mana bog'da ishlar bilan mashg'ullar demak bu yerga ketamiz <coughs> assalomu alaykum yaxshimisiz zo'rmisiz mana quyosh endi chiqishiga qaramasdan mana уже ishlarni boshlab yuboribsiz hozir nima ishlab olyapman assalomu alaykum sizlar <clears throat> hozir endi bizni ishimiz shundayda endi hozir tong sahardan boshlanadi tun qorong'usigacha shu ish bilan mashg'ul bo'lib endi bu rizqi o'zimizda xudo xohlasa mana shu sog' salomat nimaga marraga yetib olsak hosillab pishirib hosillarni hammasini sog' salomat terib olib joylashtirib nima bizni yutug'imiz shu bo'ladida hmm. o'zbegim o'zi mehnatsevar xalq do'stlar mehnatsevar bo'lgani uchun mana ko'rib turganingizdek barcha joylarda ertalabdan quyosh chiqmasdan turib ish boshlanadi o'sha kecha biz nimaga bir ziyoratgohga chiqqandik olyab tomonlarga bilsangiz kerak u yerlar bebishra ostona joyiga o'sha yerga borganimizda o'sha yerda ham bog'laringiz bor ekan lalmida o'sha bog'larga qiziqib qolib shu yerga keldik oldingizga o'shalarni endi bugun sira sira ochsangiz bir lalmida qanday yetishtiriladi hosili qanday bo'ladi meni o'ylashimcha mana bu obi yerlardan ko'ra bu yerga lalmida hosili ko'proq olganda <coughs> bu hosili ko'pligi yer bir buni hoji bobomiz tanlagan yerlarida u lalimi yerlik qirlik joy ko'rgan bo'lsanglar daryodan ancha balandda. Yerga hmm. suv chiqmaydi, boshqa bo'lmaydi. Uni siri endi shu Hoji bobomiz birinchi bog' boshlagan paytlariga o'sha yer lalimiga borib o'sha yerda bog' qilaman deb keyin bog' qilishga harakat qilganlar-da. Bog' qilishga harakat qilib o'sha yerda keyin yaxshilab tayyorlab narsa qilib o'sha e, yerga bog'ni yaratib boshlaganlar. Tog'ni yonboshi ko'rgan bo'lsangiz. Hmm. Endi u yerga uni siri shu oddiy uni shu yerni yaxshilab haydab chuqur qilib haydash kerakda keyin haydagandan keyin uni birga bir qilib kovlanadida chuqurligi birga bir birga bir bo'ladi ustidagi hosildor tuprog'ini o'ng tarafga tashlanadi bir qirq santimetr hmm. qirq santimetr tuprog'ni quyoshga to'yingan bo'ladida u demak hosillar tuproqni alohida olib qo'yib tomonga qo'yib keyin tagidagi hosilsiz tuproq bo'ladida endi hosil endi kuchsiz tuproqni olib chap tomonga tashlanadi hmm. ha keyin haligi chuqur tayyor bo'lgandan keyin birga bir bo'lgandan keyin o'shani haligi hosildor tuproqni olib tagidan tashlab to'ldiriladi hmm. sakson santimetrga to'ldirilib yigirma santimetrga keyin ko'chatni e, batqoq tayyorlanadi u e, go'ngdanda hmm. go'ng bilan to'proqni aralashtirib hali ko'chatni e, bir botirib olinadida tomirini o'sha bilan keyin u olib ketadi o'shani oziqasi shu bo'ladi boshqa suv ichmaydi keyin u demak bir olib olsa o'zi bir olib olinadi keyin o'shani yaxshilab sakson santimetr to'ldirgandan keyin o'sha hosildor to'proqlar bilan yopib nima qilinadida keyin yaxshilab nima havolarini chiqarib yuborib keyin shu holatga qoladida ha u mana ob yerlarda kuz paytida haydaladi u lalmi yerlarda qaysi payt haydagan ma'qul nechi maqul lalim bog'larga qishga haydash kerak qishga haydab bahorga ham yaxshilab yana haydab e, may oyini o'n sakkizinchi may oyigacha e, o'shani nam olinadida nam olish endi o'sha mola qilinib o'sha nam saqlab qolinadi yani ko'rgan bo'lsangiz o'shani hisobidan daraxtlar e, tetik o'sha namni hisobidan yashaydida ular suv ichmaydi demak qishki namni hisobiga yoz bo'yi suv ichmaydi yoz bo'yi suv ichmaydi o'sha olmalari ham bir boshqacha bo'ladi buyernikidan shirin bo'ladi ham qizil katta katta bo'ladida boya bu yerlarda bir ko'rib o'tdim bu yerlarda uzumlar bor ekan keyin agar adashmagan bo'lsam bu yerda erom ustalar ham bor ekan bor ha bor eron pissalari ham ekilgan uzum ham bor hmm. endi hozir endi shu bog'ni ichiga har xil e, turdagi mevalardan ekib nima qiling основной endi bizga olma asosiy hosilingiz olmadan asosiy nimamiz olma bu olmani oldida turibmiz bu olmamizni navi qanaqadir bujon bu olma kremson kremson olma bu asosan qaysi paytlarda pishadi keyin saqlash usullari e, sentyabr oyida pishadi sentyabr oyini o'n o'n beshlariga terib boshlaymiz keyin shu bilan e, saqlanadi yo xaridorlar kelsa sotiladi shu e, saqlanishi ham o'ziga xos yaxshi nima bo'lib qolmaydi e, yo yaxshi bular <clears throat> olmani saqlashga shu hozir mana nimalar chiqqan hozir zamonaviy muzxonalar hmm. chiqilgan saqlanadigan joylar bemalol saqlanadi o'zini holatini yo'qotmaydi men o'zim ham uzumga ko'proq qiziqaman bo'lmasa uzumlarni bir tushuntirib bersangiz uzumzorga borsak bo'lmasa demak bu pastgina boyish qilishimizdan nima sabab endi buvijon pastgina boyishimizdan sabab endi o'zi ko'rib turganingizdek pastgina bo'lgandan keyin hamma taraflama qulay bo'ladi hmm. ishlov berishi uzumga endi uch to'rt marta yaxshi ishlovi bor baribir kesishi bor uni barglarini olib xontoq qilishi bor dorilash paytiga ham qiynalmaysiz hosilni yig'ishtirib olguncha ham qulaydi ha shunaqa hosilni yig'ib olguncha ham qulay bo'ladi bu voyishlarni endi balandligi hozir qancha bo'lyapti menimcha meni bo'yim bir bir yetmish bir yetmishlar bor ekanda bir yetmish bir sakson shunday balandlikda bu ko'rib turgan uzumlarimizni navi qanaqa husayni bu husayni bu e, e, bilgan bo'lsangiz mart oyigami aprel oyiga ayni gulga endi shuncha shuncha bo'lganda bir 10 santimetr bo'lib pinnik chiqargan edi bular qor hmm. yog'dida qor yog'ib urib ketdi qor demak bu yil hosil kamroq hosil kamroq endi bu yil qordan keyingi bo'lgan keyin ikkinchi nimasida bu ikkinchi harakati hosili shu shu holatga bo'lib turibdi shunisiga ham shukur qilamiz bergan rizqida endi ollohni bu tomonlarda qanaqa nimalari navlari bor hammasi husayni deyarlida husayni bu taraflar husayni to'liq husayni asosan qaysi uzum navlari yaxshi bo'ladi o'zimizda bizga bu bu shu hududga hammasi yaxshi bo'ladi husayni ham toyfi ham javz ham har xil turdagi har xil turdagi uzumlarni yetishtirsa endi u mehnatga qarab bo'laveradi bu o'rtacha bozorgi narxi qanday bo'ladi keyin bularni bozorgi narxi endi nimaga qarabda talabga qarab shunga qarab narxlaniladi iste'molchilarni talabiga qarab iste'molchilarni talabiga qarab shu men bir narsaga qiziqib qoldim hozir ko'pga ham ko'pchilikka ham qiziq bo'lsa kerak kimgadir yoqarlarlar kimgadir gul shaydosi deydiku o'shangida menga hozir bu uzumlar yoqdi shu uzumlarni lalmi sharoitda ya'ni o'sha kechagi ko'rganimizdek adirlarni yeksa bo'ladimi albatta bo'ladi shu o'sha olmani aytganimizdek buni ham yaxshi ishlovini berib namini olinsa hmm. nami olinib ichiga e, dorilarini nima qilsa o'z vaqtida ishlovini bersa xudo xohlasa yaxshi bo'ladi kutgan samaradan ortiqroq bo'ladi nimani qishloqda o'zi mineral o'g'itlari bu shu molni go'nglaridan nimalaridan qilinadi undan tashqari yana boshqa mineral o'g'itlar ishlatiladimi albatta ishlatish kerak misol uchun yerni yumshatish uchun amofos sepishadi sepiladi va boshqa o'g'itlar ham sepilib yumshatilinadida baribir hammasi ham xuddi o'zimizdakda ovqatlanishni qancha yaxshi ko'rsak bular ham qancha ovqat bersa shuncha hosildorligi samaradorligi shuncha baland bo'ladida bularda shira tushish qanday bo'ladi lalmi sharoitida shira tushmaydi ovga qaraganda kasallik kamroq tushadida ochiq joy bo'lgan shamol bo'lgani uchun joy shabada bo'ladi shamol bo'ladi nima deydi ovdan ko'ra olma ham uzum ham hamma narsa ham qand miqdori ham ko'p bo'ladi shirin bo'ladi gazarakni uzumi degan nimalar bo'lganda oldin tilni yorgan shu hammasi lalimiga bo'lgan shular alimiga yetishtirilgan javzo degan uzum bo'ladi o'sha uzumlarni yetishtirilgan u oldin juda mashhur bo'lganda hozir ham mashhuri endi hozir mana bunaqachin yangi nimalar chiqib ketdida yangi navlari yangi turlari chiqib ketganligi uchun hozir endi bilmadim hozir odamlar ishlamaydida deyarli odamlarimiz harakatchang bo'lsa harakat qilinsa hamma narsaga ortiqchasi bilan yerishsa bo'ladida men hozir bir narsani eslatib o'tmoqchi edim obunachilarimiz hozir men sizlarga boya aytib o'tganim nosirxon hoji bobomiz bog'lariga degandim hozir misol taniganlar bo'lsa ko'rganlar bo'lsa nimaga nosirxon bobomiz yo'q deyishlari mumkin hozir nosirxon bobomiz nechaga kirdilar adashmasam to'qson uchdan oshdilar to'qson uchdan oshdilar hozir endi yoshlari ulug' bo'lgani uchun harakatlanishlari kamroq hmm, kamrog'i shu hozir ko'proq kitoblar bilan mashg'ul bo'lib o'zlari nima bilan nima deydi qarilik gashtini surib boraveradilar deydi o'shaning uchun bizani ham qiynagimiz kelmadi o'shaning uchun mana nevaralar zokirxon eshon bobomizdan intervyu olamiz demak shu bir pistalar bilan tanishib o'tsak shu pistalarga yomon qiziqdim lekin demak shu pistalarga borsak mayli o'zim pistalarga ketamiz pistazorimiz shu eron pistashyuda bu erom pistashu shu bu xuddi o'zimizni yangioqlarga o'xshab ustiga karki bo'lar ekanda ha bu yangioqliklarga kiradida turkumiga kiradi bular pista bodom yong'oq bularni hammasini ustiga shunaqa o'zini po'chog'i bo'ladida shunisi pishsa pista ham pishadi bu endi asosan qaysi oylarda tayyor bo'ladi bu endi mana shu avgustni o'n besh yigirmalarigacha xudo xohlasa tayyor bo'ladi demak yong'oqdan savolliroq bo'lar ekanda hmm, shunday bu hozir qaysi oydan boshlab hosilga kira boshlaydi shu aprel oyiga gullaydi shu asta asta shu jarayon bilan e, shu sekinlik bilan kattalashib hosillari gullab e, erkagi bo'ladi buni ham buni ham ayol erkak bo'ladi shunda o'nta e, nima deydi o'nta ayoli bo'lsa bitta erkagi bo'lishi kerakda changlash changlash hmm. changlash uchun changlangandan keyin haligi buni nima deydi ayol nimasi ham e, erkak nimasi ham ikkovi ham gullagandan keyin changlanadida haligi erkakligi otaligi o'lib gullari to'kilib ketadida mana onaliklari keyin saqlab qoladi gulni yaxshi changlovga demak pistalarni ham erkagi bo'lsa hosiliga ko'proq nima e, bo'ladida masalan shunday jufti bilan hamma narsa yaratilgandek bu ham shu shunga nima qiladi hozir pistazor necha gektarlar chiqadi bu tepalikdagi bu tepalikda hop bir gektarga yaqin bir yuz o'ttiz tup ekilganda bu to'qson oltinchi yili hoji bobomiz erondan olib kelinib shu nima qilib yektirganlarda buni yekilgan o'zi tutib shuni tajriba sifatida ekilgan endi shuni mana yonboshiga bir yarim gektar yerimiz bor hozir shu bir yarim gektar yerga sekinlik bilan shuni ko'paytirib to'ldirib e, pistani nima deydi rivojlantirish kerakda hmm. o'zimizni hozir nimamizga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz pistalarni narxi ko'p qimmat e, qancha ko'p yetishtirsangiz shuncha arzonlashadi hmm. xalqimiz ham demoqchimanki, hammasi bir xil pista yo'latdi keyin. Demak, o'zbekim dasturxoniga pistani ko'paytirmoqsizlar. Pistani ko'paytirish kerak ham. Bu yerdan taxminan yiliga qanchadan hosil olasizlar? Endi bu hozir yiliga buncha hosil olamiz deb ayta olmayman. Buni ekilganiga 24 yil bo'lyapti. 24 yil bo'lgan bo'lsa, endi bu e, payvand qilinmagan o'z e, holatiga o'silgan va shu qilgan o'stirilib yetishtirilgan hozir bir bepoyon holatga shunchalik mana shu kam kam hosil berib o'zimizni mehmonlar uchun bozorlar uchun kam kam yetishtirib turibmiz hozir bu to'liq hali takomillashib hosilga kirib bo'lgan yoqda o'n besh yil deganga hosilga kiradida bular o'zi agar bepoyon ekilsa o'zini ham kutish muddati bor ekanda shunday payvand qilsangiz xuddi boshqa daraxtlar singari e, hosildorligi ham baland bo'ladi ham tezroq tezroq hosilga kiradi uch to'rt yilga hosilga kirib boshlaydi o'n yoshga kirgandan keyin bemalol yuz kilogacha bir daraxtdan tersa bo'ladi tekin pistani hmm. demak hozircha uncha bozorgir qilib bozorga olib chiqmayapsizlar ha shunday hozircha rivojlantirib ko'paytirish yo'lida ish olib boryapsizlar bu tajriba sifatiga qilinyaptida bu ko'plar qiziqadida endi misol uchun men bunga ahrim olmasligi mumkin pista sal mukammal qiyinroq ekan qiziqadi yo'lovchi mana shu pistani yetishtirishga ko'paytirishga qanday nima qilsa bo'ladi pistani endi buni e, avval qumlash deyiladida qumlashga pistani e, avval e, nimani tayyorlanadi stakanchalarga kilonkalarga stakanchalar chiqqan unga ichidagi o'g'itlarni solib qumlanadi qumlik to'proq bilan gil qilinadida yumshoq qilinadida o'sha yumshoq holatiga uni e, keyin bir namlanadida shu pistani donalarini tashlab chiqiladi u ko'karadi uni keyin ko'kargandan keyin ekish kerak ekiladida ekilgandan keyin shu e'tibor berib qaralsa xudo xohlasa yuz foizgacha ko'karib ketadida buni ko'chat qilib bo'lmaydi ko'chat qilish e, qiyin buni o'sha nozik bo'ladi o'sha o'q ildizi bo'ladida bular o'q ildizi uch qismidan ham uzilib ketsa salgina naychasi bu quriydi keyin u daraxt demak ko'kartirib olishi o'sha hozirgi kunda bodringlarni ko'kartirib olganda ko'kartirib olingan ko'kartirib har xil turda qilsa bo'ladida uni yashiklarga qo'yib nima qilib olsa ham bo'ladi keyin shu ekishga olib keyin 40 e, santimetr chuqur bir 5 santimetr qoldirib yumshoq qilib namlik qilib eksangiz e, keyin xudo xohlasa shu bilan 100% olib ketadi demak foydalanish koeffitsiyenti bo'lgan yuqori bo'lganda nima o'sha e. qog'oz tuvaklarda ko'proq bo'lar ekan bo'ladi yaxshi bo'ladi endi nima deydi effektivniy bo'ladida yuz foiz desa ham bo'ladi xudo xohlasa demak mana bildirgan fikrlaringiz izohlaringiz uchun sizga alohida rahmat do'stlar mana shu bugun bilan bog'dorchilik nimamiz poyoniga yetib bormoqda videomizni qo'llab quvvatlab layk bosib kanalimizni kuzatib boringlar dinda qiziq videolar qilishga harakat qilamiz rahmat buvajon sizga ham sog' bo'ling